حميد ابراهيم من آه، محافظه الانبار 1970 شاركت بالانتخابات؟ نعم كيف كانت عمليه التصويت؟ والله التصويت آه، تقريبا آه، الانتخابات جيده جدا والامن والاستقرار الانتخابات جيده جدا توقعاتك؟ توقعات الانتخابات ان شاء الله جيده و... وشوفونها جات تصورونها قدامكم شلون يشوفون انتخابات جيده جدا وماكو ضغط على على المواطن تعال انتخب فلان وفلان المواطن هو بشخصيته اللي يريده ينتخبه شاركت في انتخابات 2005 نعم ما صوت للقائمه مال الصحوه يعني هل حسيت انه اكو اختلاف؟ والله الاختلاف الاولي الاستقرار الامن نفس الشيء احنا نريد استقرار وامن هذا الانتخابات الجديده هل حتت انه بعض الموظفين فرضوا او اجبروا الناخبين على التصويت ماكو هاي ما جبرم ما جبرم هاي المواطن هسه براحته ينتخب ويطلع طيب. هلا وسهلا.